မြို့နယ်ကျုပ်ကုန်းအရှိရက်ွက်မဟာတုခိတလမ်းမကြီးတိရိယရဏဓမ္မယုံရှိဓမ္မမန္တအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင် ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောကိုလှုပ်တာကိုရမည်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစေပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာလင်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုချက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရည်တန်ကြုံကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရနှချိမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏကျင့်ဖမြာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတတဝိနယများစွာတတ္တဝါဤ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 ကိုလှုပ်တာကိုရမည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကမ္မတက္ကတာဒေသနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒသေချာမှတ်သားချဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်က မိမိရဲ့ပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစိုးမွေကောင်းမွေဆိုတာလို့ကိုလုတ်တဲ့ကံတရားရဲ့အမွေကိုတရားဝါတွေဟာခံစားကြရတယ်။ယံကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏံဝါပါပကံဝါတတ္တကမ္မတ္တဒါယာတော်ဘဝိတန္တိတတ္တကမ္မတ္တဒါယာတာဘဝိတန္တိဘာလို့လို့ ကောင်းတာလုပ်သည်ဖြစ်စေမကောင်းတာလုပ်သည်ဖြစ်စေကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အမွေကိုရရှိပြီးမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အမွေကိုရရှိတယ်ဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်ကမ္မဝါဒကိုလက်ခံจิตသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာကို မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီဒေသနာမျိုးပဲအခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိတယ်ญาတိတံဝပတိဘိစံတာရိတံဟရတေဖလံမိမိစိုက်တဲ့မျိုးစိတ်အားလျော်စွာ အသီးသီးတဲ့ဓမ္မစိတ်စိုက်လို့ရှင်ဓမ္မပင်ပောက်ပြီးဓမ္မသီးသီးမယ် တရေစိတ်ဆိုင်လို့ရှင်တရေပင်ပေါက်ပြီးတရေသီးသီးတယ်ဆိုတာဗီဇနိယမရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲကမ္မနိယမဟာလည်းပဲကံတရားပြုလုပ်သည့်အတိုင်းတတ္တဝါတွေဟာ ထိုကံတရားရဲ့အကျိုးကိုခံယူရရှိကြဒီခံယူချက်ဟာဘုရားဘာသာမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ခံယူချက်လို့ပြောအောင်ကမ္မဝါဒီကရိယာဝါဒီလို့ဆိုတာ ရှေးရှေးသူတော်ကောင်းတွေမှန်သမျှကံကိုလက်ခံကံတရားဟာပြုလုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာကိုပြုလုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတာပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံကြတယ်အေးကံတရားကိုညင်းပယ်တဲ့ဝါဒကတော့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလမှာထင်ရှားတဲ့အကရိယဝါဒခေါင်းဆောင်ပုရဏကတ္တဝရဲ့ဝါဒပဲဖြစ်တယ် ဥရဏကတ္တဝါကြီးကနတ္ထိပါပံနတ္ထိပါပတ္တအာဂမောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟောပြောနေရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းနတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညာတအာဂမောကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်း မရှိဘူးလို့ဒီလိုကံမရှိမှတော့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲအဲ့တော့ကံကိုညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းဟာအကျိုးတရားကိုလည်းညှင်းပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အကရိယဝါဒကံတရားကိုညှင်းပယ်တဲ့ဝါဒအနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်မှာထွန်းပေါ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဝါဒကိုပယ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားက အဋ္ဌိကမ္မံကံဆိုတာရှိတယ်ကံကိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဝါဒအမြင်ကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလောကမှာကံနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကလက်ခံကျင့်သုံးကြတာဖြစ်လို့ ကံတရားရဲ့အကျိုးတရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဘဝမှာတဆင့်ပြီးတဆင့်မြင့်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာကံတရားကိုလည်းလက်ခံတယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းလက်ခံတယ်။သို့တော့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားဟာကံဒီတာလင်အကြောင်းလို့ဒီလိုဟောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကံစိတ်ဥတုအာဟာရလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်း၄မျိုးဟောထားတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်း၄ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ရုပ်တရားဟာဖြစ်ပေါ်လာဒီနေရာမှာကံတစ်ခုတည်းသာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလဲမှတ်သားကြရအရာခသိမ်းမှာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစွန်းရောက်ကမ္မဝါဒမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပုဗ္ဗေကတဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗေကတဟေတုဒိဋ္ဌိဆိုတာအရာခသိမ်းဟာဘာလို့လို့ အရင်တော့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကိုညှင်းပယ်ခြင်းပဲဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကမ္မဝါဒဟာအစွန်းရောက်တဲ့ကမ္မဝါဒလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အကြောင်းတရားဟာကံတစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အရာရာကံသာပုံချခြင်းဟာလည်းပဲမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ ကံဟုမူလတန်ဗုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်သာရှင်ဆိုတဲ့မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာထဲမှာမန္တိဆရာတော်ကြီးရှင်းပြထားတဲ့စကားအတိုင်းပဲကံဆိုတာမူလအကြောင်းတစ်ခုကိုသာမြတ်စွာဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်အခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုဖို့ရအတွက်အခြားအကြောင်းတွေလည်းလိုအပ်သေးတယ် ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာတမ္ပတ္တိဝိပတ္တိလို့ဆိုတဲ့တမ္ပတ္တိတရား၄ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကံကိုတမ္ပတ္တိတရား၄ပါးကအထောက်အကူပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကိုတော့ဝိပတ္တိတရား၄ပါးကအထောက်အကူပြုတတ်တယ်ပေါ့အေးအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင် ဝိပတ္တိ၄ပါးရဲ့အထောက်အကူရရင်အကုသိုလ်ကံကပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမ္ပတ္တိ၄ပါးနဲ့ဆုံလို့ရှိရင်တမ္ပတ္တိ၄ပါးကအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုဟန်တားထားနိုင်သေးတယ်ပေါ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတမ္ပတ္တိတရား၄ပါးကကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုကုညီထောက်ပံ့ပြီးတော့ပေးတယ်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးကတော့ကုသိုလ်ကံရဲ့ အကျိုးတရားမပေးနိုင်အောင်ဟန်တာထားနိုင်တယ်လို့ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေပါ တွဲဖက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သို့တော့အခြေခံအားဖြင့်တော့ကိုလုဋ္ဌာကိုရတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်မှန်ကန်တဲ့နိယာမသဘောတစ်ခုရသော်ဘုရားဟောကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုပါစို့တမ္ပတိတရား၄ပါးဆိုတာကာလတမ္ပတိ အချိန်ခါဤပြည့်စုံမှုအဲ့တော့ကာလတံပတိဆိုတာဒီတရားနဲ့အညီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လို့လူတွေကလည်းတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကြတယ်တရားသဖြင့်ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတယ်လူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်ဒါကာလတံပတိလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ထွန်းဖို့ရာအတွက်အင်တာမအခြေအနေကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာ။ အေးဒုစရိုက်တွေထွန်းကားပြီးတော့မတရားသဖြင့်အုပ်ဆိုးတဲ့နေရာမျိုးအချိန်အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တာပဲအချိန်အခါခေတ်ကြီးကမကောင်းဘူးမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးခေတ်ပြက်နေတဲ့အတွင်းမှာလူတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြုံကြရတော့ရှိသမျှကုသကံလေးတွေကလည်းဘယ်သူမှမကယ်နိုင်မဲနဲ့ရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ ကာလဝိပတ္တိအချိန်အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုသကံတွေဟာအကျိုးပေးခွင့်မရနိုင်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကာလတမ္ပတိဆိုတာအကောင်းဆုံးကာလတမ္ပတိကဘယ်ချိန်တုံးလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓပါဒပရမာဟိကာလတမ္ပတိအကောင်းဆုံးခေတ်အကောင်းဆုံးချိန်ခါဆိုတဲ့အထဲမှာဖျားပွင့်တဲ့ခေတ်တဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာ ။ဘာဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးလို့ပြောရတယ်လဲလို့ဆိုရင်တိုးတက်ကြည်ပွားမှုမှန်သမျှဟာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးလုံးလို့ရတယ်။ဒီဘဝကြည်ပွားတိုးတက်ဖို့ဖြစ်စေနောက်ဘဝကြည်ပွားတိုးတက်ဖို့ဖြစ်စေကောင်းရတဂတိဘုံတွေကို ရောက်ရှိဖို့ဖြစ်စေတဏှာဝကကျွတ်လွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိဖို့ဖြစ်စေဒီအချိန်ဟာမိမိလိုချင်တဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုအပြည့်အဝရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ကာလတံပတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာဖျက်ပွက်နေတဲ့အချိန်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှဘာကိုပဲလုပ်လို့ထိတ်တန်းထီအောင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကာလသမတိကာလဝိပတ္တိဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲနောက်တစ်ခါလူတွေမှာ မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာရရှိနေတဲ့ဘဝဆိုတာရှိတယ်။ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာဌာနဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဂတိတံပတ္တိနဲ့ဂတိဝိပတ္တိလို့ဒီလိုမှတ်ရလူဘဝနဲ့နတ်ဘဝကောင်းရသူဂတိဘုံတွေကိုရောက်နေလို့ရှင်ဂတိတံပတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝဟာအလွန်ကောင်းမြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေချမ်းသာဒုက္ခတွေ ဂတိတမ္ပတိပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာရရှိလာနိုင်ရတယ်ပေါ့ဂတိတမ္ပတိရှိပြီဆိုတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံတွေဟာလည်းအကျိုးပေးလာတယ်လို့ဒီလိုပြောအကယ်၍လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေကိုမရောက်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလွန်များတဲ့အပယ်ငရဲသို့မဟုတ်အပယ်လေးပုံကြာရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကုသကံတွေကအကျိုးပေးနိုင်ခွင့်မရှိကြဘူးဂတိဝိပတ္တိလို့ဆိုတယ်ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကဆိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဟာရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကံတရားဆိုပေမဲ့လို့အပယ်လေးပုံရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စီအကျိုးတရားကိုမပေးနိုင်ဘူး အကျိုးတရားတစ်ခုကိုမပေးနိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကံကသာလဲအကျိုးပေးခွင့်အခြေအနေတွေကိုရရှိပြီးတော့ထားတယ်ဒီလိုဆိုတာအဲဂတိတမ္ပတိရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကအကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်တရားတွေဟာအကျိုးပေးခွင့်တွေရလူဝါရလာပြီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတယ်နတ်ဘဝရလာတယ်ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီလို ကောင်းမြတ်တဲ့ဂတိဂတိတမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံရင်ကုသကံကအကျိုးပေးခွင့်ရပြီးဂတိဝိပတ္တိနဲ့တွေးကြုံတဲ့အခါမှာကုသကံနဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ဒီဝိပတ္တိတရားကဟန်တားထားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ ဝိပတ္တိပฏิภာဟိတံကုတလံကမ္မနဝိပစ္စတိဝိပတ္တိတရားကဟန်တားထားတဲ့ကုသကံဟာအကျုံးပေးနိုင်မှုတခါတမ္ပတ္တိပฏิภာဟိတံအကုတလံကမ္မနဝိပစ္စတိကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံရောက်နေတဲ့ဂတိတမ္ပတ္တိတို့လိုတမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အခါကျတော့လေအကုသကံဟာအကျုပ်ပေးနိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ အကျိုးပေးဖို့မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နောက်တစ်ခါဥပတိတံပတ္တိနဲ့ဥပတိဝိပတ္တိဥပတိဆိုတာရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဥပတိလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ဟာရုပ်ရည်အစင်းက တင်းတော့တင်းတယ်ရှိနေလို့ရှင်ဥပရိတံပတ္တိကိုအင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့ခံရတယ်ထဲဝရတယ်ဆိုရဲရုပ်ရည်မျိုးရတယ်ဥပရိတံပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးရုပ်စင်းကချွတ်ရင်းနေတယ်ဥပရိဝိပတ္တိလက်ပြတ်နေတယ်ခြေပြတ်နေတယ်မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဥပရိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဥပရိဝိပတ္တိနဲ့ ကျုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယင့်သားပဲဖြစ်စေမင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေတခုမရနိုင်ဘူးတဲ့လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဥပရိဝိပတိကနေပြီးဟန်တားထားလို့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့မရကဲဥပရိတံပတ္တိရုပ်ရည်အစဉ်လှပတယ်တင်းတော်တင်းတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဥပရိတံပတ္တိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေဟာအကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်တရားတွေကြတော့အကျိုးပေးခွင့်နည်းသွားတယ် ဟောတမ္ပတ္တိနဲ့ဝိပတ္တိကဒီလိုကံတရားကို အပြောင်းလဲလုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေပါနေတယ်ထို့တူပဲပယောဂတမ္ပတ္တိနဲ့ပယောဂဝိပတ္တိတဲ့ပယောဂတမ္ပတ္တိဆိုတာလုံလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံမှုပယောဂဝိပတ္တိဆိုတာလုံလဝိရိယချွတ်တဲ့မှု လောကလူတယောက်ဟာကံကတော့အကျိုးပေးခြင်းတော်လဲ လုံးသိလုံးလိုက်တာမလုပ်ဘူးကြိုးစားအထောက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ကံတရားကအကျိုးပေးခြင်းတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသကံကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးပယောကဝိပတိလို့ဆိုရဲလုံလဝိရိယချုံငယ်နေလို့ရှင်အကုသိုလ်ကံကတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ တမ္ပတ္တိနဲ့ဝိပတ္တိလို့ဆိုတဲ့အရာတွေဟာကံတရားကိုဒီဝင်ရောက်ဟန်တာတာတို့ထောက်ကူပြုတာတို့ကံတရားကိုအပြောင်းလဲလှုပ်တာမျိုးတွေတို့သူတို့ဟာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗေတတ္တကမ္မတကာလို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီပဝန်းကျင် အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါဟာစွန့်စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် မျိုးစေ့လေးဟာဘလောက်ပဲအောင်းအောင်းမြေအကူညီမရဘူးဆိုရင် အပင်မပေါက်နိုင်တယ်လို့ပဲကံတရားဟာဘလောက်ထက်မြက်ထက်မြက်အခုလို့တမ္ပတိတရားဝိပတ္တိတရား၄ပါးတွေနဲ့တမ္ပတိတရားရဲ့အထောက်အကူမရဘူးဆိုရင် ကုသကံဟာအကျိုးမပေးဘူးဝိပတ္တိတရားနှောင့်ယှက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကုသကံဟာအကျိုးမပေးဘူးအကုသကံဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိပတ္တိတရားတွေ လွန်မိုးနေအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတယ်တမ္ပတ္တိတရားတွေရှိနေလို့ရှင် အကုသိုလ်ကံကဟန်တာခြင်းခံရတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကမ္မဝါဒဆိုတာကြိုးကြောင်ဆင်ញင်မှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီကံတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအခြေခံအဖြစ်ဟောတာကံကိုလက်ခံသောအဖြစ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းလက်ခံအကယ်၍ ကံကိုဖြစ်စေကံရဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေညှင်းပယ်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာနတ္ထိကဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပဲကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဟာမနောတုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဥစေရာဒိဋ္ဌိတို့တတ္တဒဒိဋ္ဌိတို့ဟာဒုစရိုက်ထဲကဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူး။ မနောတုစရိုက်မှာပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိကနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကျိုးတရားမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်တာအကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကံတရားကိုလုံးလို့မရဘူးလို့ညင်းပယ်တာအဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းမှန်တရားကိုညင်းပယ်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီအယူဝါဒ၃မျိုးလုံးဟာကြီးမားတဲ့မိစ္ဆာအယူဝါဒ၃မျိုးဖြစ်လို့ ကံနဲ့ကံဤအကျိုးတရားကိုညင်းပယ်တဲ့ဝါရတွေကြည့်ပဲလို့အရေးပါတဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးဖို့နေရာအရေးပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံမှုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့အခြေခံအကြောင်းတစ်ခုပဲ။ ကံကံဤအကျိုးမှာလက်ခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ရသော်ဘုရားရဲ့တပိတာဖြစ်ဖို့ခဲရင်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကိုယ်တိုင်ကကမ္မဝါဒီကိရိယဝါဒီကုသကံဆိုတာအကုသကံဆိုတာရှိတယ်ကုသကံအကုသကံတွေရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတော့လို့ဆိုရင်ဘာသာယူဝါဒမတူတဲ့ မှားရွေးတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာသာကူးပြောင်းပြီးတော့ဘုရားဘာသာယဟန်တော်အဖြစ်ခံယူခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာဤဝါဒမတူတဲ့ဘက်ကပြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးလစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့အကဲခတ်ခြင်းဆိုတဲ့ training ပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းပေးတယ် လေးလစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့လိုက်နာရမယ်အားတွေကိုလိုက်နာတာကိုလေးလစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရလေးလပြည့်လို့ရှင်းနှက်လောက်တဲ့အဖြေထွက်ပြီဆိုမှဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ပြုရမယ်လို့အညဒိဋ္ဌိယပရိဝါဒဆိုပြီးတော့လေးလလိုက်နာဖို့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းကျမ်းမှာပြညတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကယ်၍သာ ဘာသာဝါဒမတူရာကပြောင်းပြီးတော့ဘုရားဘာသာဘက်ယဟန်အဖြစ်ရလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပင်ကိုယ်ကလေးကကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံသူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လေးလဆောင်ဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့ချက်ချင်းပဲခွင့်ပြုချက်ရတယ်ဟောတာဟာဒီကမ္မဝါဒကိုလက်ခံခြင်းဟာမြည်မြအရေးကြီးတယ်လေဆိုတာဒီအချက်ကထင်ရှားစေတယ်လို့ဒီလိုပြော အေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်အရာဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိနားလည်ကြရမှာတော့အခြေခံအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယံကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏံဝါပါပကံဝါတတ္တကမ္မတဒါယတာဘွေတန္တိကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေ အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေလုတ်သမျှကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကို လှုပ်သူဟာအမွေခံရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအမွေခံရတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကြီးပဲကြီးမားတဲ့အခြေခံအကြောင်းကြီးပဲအကယ်၍သာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းမွေခံရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းမွေခံရမယ်ဆိုတာကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင် လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရအမှန်တမ်းအခွင့်အရေးနည်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဘာလို့လို့ကိုလှုပ်တာအတွက်ကိုမခံရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာ तू လှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲ။အဲ့တော့လှုပ်ချင်တာဆိုတာကောင်းတာလားဆိုးတာလားလို့မေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဟာအကောင်းအမှန်တမ်းနည်းတယ်ပေါ့။အဆိုးပဲများမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့အဆိုးပဲများတယ်လဲလို့ဆိုရင် ပါပတ်တမိန်ရမတိမနောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲအမြဲတမ်းပျော်မွေ့နေတာဖြစ်လို့လှုပ်ချင်းလှုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ပဲအလုံများမှာပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ကောင်းမွေခံပြီးကောင်းမွေစံပြီးဆိုးမွေကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ လူတော်လူကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ခွင့်ရည်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကမ္မတကာတတ္တာတတ္တဝါတွေဟာကံဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြတယ်လို့ရသော်ဗျာကံဆိုတာရဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့ဆိုဒီမှာကိုလှုပ်တာကိုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပဲကိုလှုပ်တာကိုရတယ်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကလျာဏကာရီကလျာဏံပါပကာရီသပါပိပါပကံယာတိတံဝပတိဖိစံတာရိတံဟရတိပလံကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာရတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာရတယ်ဥပမာမယ်အချိုမျိုးစိဆိုင်လို့ရှင် အချိုသီးရမယ်အချင်းမျိုးစိဆိုင်ရင်အချင်းသီးရတယ်လို့ဆိုရက်ဒီနိအမသဘောတရားကြီးအတိုင်း မူလအခြေခံအားဖြင့်တော့ကိုလုပ်တဲ့ကံကိုရကြဆိုတာဒါသဘာဝပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီဒေသနာရဲ့အဆိုမိတ်တိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဟာကံတရားကိုကမ္မနိယမသဘောကိုထင်ရှားသိစေတယ်ပေါ့လောကလူတွေဟာကမ္မနိယမသဘောတရားကိုကြာကြာနာနာနားလည်လာပြီဆိုရင် မကောင်းတာကိုရှောင်မှကောင်းတာတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားအဖြစ်ဘဝတန်တရားမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားတော့လို့ဆိုတော့အတ္တနာဟိကတံပါပံအတ္တနာတန်ခိလိတတိမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ ဘဝမှာညှဉ်းနှွမ်းပြီးတော့အောက်တန်းကျဆိုးကျိုးတွေခံစားရမယ်အတ္တနာဟိကတံပါပံမိမိကမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုမိမိပဲခံစားရမယ်မိမိဘဝပဲညှဉ်းနှွမ်းပြီးတော့အောက်တန်းကျမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အတ္တနာအကတံပါပံအတ္တနာဝဝိတုစတိမိမိကမကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင် မိမိတည်ပင်လည်းမကောင်းတဲ့အရာတွေကစင်ကြယ်တန်ရှင်းပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရတယ်လို့ဒါဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဒေသနာတစ်ခုပဲလောကမှာလူတွေဟာဒီမျက်စိနှလုံးပွင့်လာတဲ့အချိန်ကနာနဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့လူတွေဘာတွေတွေးကြတယ်ဘာတွေပြောကြတယ်ဘာတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ မနောကံဝစီကံကာယကံတွေနဲ့ပဲတဏိတာဟာကုံဆုံးနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတွေးမှုဆိုတဲ့မနောကံကအကောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့ဝစီကံလည်းအကောင်းမဖြစ်ဘူးလုပ်တဲ့ကာယကံဆိုတာလည်းအကောင်းမဖြစ်ဘူးအကောင်းမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲမကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားကြတာပဲအေး ကောင်းတဲ့အတွေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကောင်းတဲ့စကားပြောကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကောင်းတဲ့ကံတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိတယ်ဆိုဒီလမ်းကြောင်းကြီးကတော့လွဲမှားတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးအင်တမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လို့နေစဉ်နဲ့အမျှငါတို့တွေဟာမနဲ့မိုး နတ်နဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဘာတွေတွေးဘာတွေပြောပြီးဘာတွေလုပ်ကြသလဲငါတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဟုတ်သလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်တရားကိုပဲဟောဟောအခြေခံအဖြစ်ပြောမယ်လောကမှာကြီးပွားမှုဆိုးရုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တခုတည်းသော ဒီဥတီချက်ကတော့အေးကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုသည်အကုသိုလ်တွေကို ဆုပ်ယုပ်စေပြီးကုသိုလ်ကို တိုးတက်စေတာလားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်တွေဆုပ်ယုပ်သွားပြီးအကုသိုလ်တွေတိုးတက်စေတာလားလို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမြဲတမ်းအစဉ်းစားခိုင်းနေပေါ့လူတွေကကောင်းတာလုပ်တယ်လို့ဆိုသည့်တောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီအချက်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့လူဘဝမှာမပျော်လို့ လူဘဝမှာမနေခြင်းလို့ယဟန်ဘဝရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆင်ញင်စဉ်းစားခိုင်းတယ်ဒီသင်္ကန်းဝတ်နေခြင်းကြောင့်ငါမှာအကုသိုလ်တွေတိုးပွားသလားကုသိုလ်တွေဆုံးယုံနေသလားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဘက်ကဆုံးယုံသလားဆိုတာကိုဆင်ញင်စဉ်းစားခိုင်းတယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားလို့အဖြေထွက်လာတာက အကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးကုသိုလ်တွေဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားနေတယ်ဆိုရင် သင်္ကန်းမောထိုက်ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်အေးသင်္ကန်းဝတ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးအကုသိုလ်တရားတွေရောပါတယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းဟာဝတ်ထိုက်တဲ့သင်္ကန်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်တယ်အရာခတ်သိမ်းဟာဒါနဲ့ပဲတိုင်းတာပြီးတော့သွားတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုနဲ့ပဲတိုင်းတာရတယ် ဒါကြောင့်မို့ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပဲတိုင်းတာပြီးတော့သွားကြရအောင်လောကလူတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တိုင်းတာရမယ့်အစားဘာကိုပြောလို့ရှိကြတော့ဆိုရင်ဒီအလောက်ကလောက်ကောင်းသလားဒီလောက်ကငရဲကြီးသလားလို့ဒီလိုအမေးမျိုးပဲမေးတတ်ကြတယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကလောက်ကောင်းသလားမလောက်ကောင်းဘူးလားဆိုတာဟာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တုံးဆိုရင် အကုသို့ဖြစ်ရင်မလောက်ကောင်းဘူးကုသို့ဖြစ်ရင်လောက်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဖြေရမှာပဲအေးအကုသို့တွေဖြစ်နေရင်ငရဲကြီးမယ်ကုသို့တွေဖြစ်နေရင်ငရဲမကြီးဘူးဟောအဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကသိဖို့ရတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီနှစ်ခုကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လိုအပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်တွေတိုးတက်လာမဲ့အလုပ်ဆိုရင်လုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတယ်လို့လူတွေကသတ်မှတ်ထားပေမဲ့လို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေရင်မလုပ်သင့်ဘူး နော်အကုသိုလ်တွေများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တဲ့အလုပ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရမယ်လောက်တာကတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲဆိုပါစို့တခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့လောကဒါနကောင်းမှုအဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစဉ်းစားရမှာအကုသိုလ်တွေများနေရင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ် အလုတ်ကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ထိုကောင်းတဲ့လုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပဲရည်မြော်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားပြီးအကုသိုလ်တွေနှဲပါနေအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒါလဲမှန်ကန်တဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုပြောရဘာကိုအကြောင်းပြုပြုအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးကုသိုလ်ဖြစ်မှပဲကောင်းတယ်ဥပနိဒေယပစ္စည်းမှာ အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာကိုပဲအကြောင်းပြုပြုဖြစ်မှုဟာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှုဟာအဓိကဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ပြီးလေ့လာပြီးတော့အတ္တနာဟိကတံပါပံ ကိုမဟုတ်တာလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တနာဝတန်ကိလေသတိကိုပဲခံရမယ်အတ္တနာအကတံပံပံအတ္တနာဝဝိသုစတိကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်လို့ဒါကကမ္မနိယမသဘောအရာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဖော်ပြဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတုဋ္ဌိအတုဋ္ဌိပစ္စတံ စင်ကြယ်မှုမစင်ကြယ်မှုသို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလူတိုင်းဟာလောက်တဲ့လူနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ။အကုသိုလ်ဆိုတာလဲဘာကိုခေါ်တာလဲလို့အရင်မြစ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာတရားတော်မှာ အကုသိုလ်စေတသိက်14မျိုးဆိုတာရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ14မျိုးတဲကအရေးကြီးတာက6ခုပါပေါ့အရေးကြီးတာကအကုသိုလ်ဘက်က3မျိုးပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင် လောဘရယ်ဒေါသရယ်မောဟရယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာအကုသိုလ်ထဲမှာတော့အခြေခံမူလတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အမြင့်နဲ့အလားတရံတူတဲ့အကုသိုလ်ပေါ့ အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတနည်းအားဖြင့်ရာဂဒေါသမောဟလို့ခေါ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးဘူးသူတို့ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူတို့ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးဟာဆိုးွားတဲ့အကျိုးကိုပဲထုတ်လုပ်တယ်လောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဉာဏ်နဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ် ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲကြံတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲပဲကြံတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်မူလအကုသိုလ်ရဲ့အရင်းအမြစ်ဒီတရားတွေဟာတာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိပြီးဒုက္ခဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးကိုပဲထုတ်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိရှိထားကြတခါကုသိုလ်ဆိုတာကြတော့ အဲ့ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အာလောဘဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အာဒေါသမောဟကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အာမောဟလို့ဆိုရက်ဒီတဘာဝတရားသုံးမျိုးဟာကုသိုလ်မှန်သမျှရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားသုံးမျိုးလို့ဒီလိုဆိုရမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားဟာအနဝိဇအပြစ်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာသောအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ အလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားလာတယ်အဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားလာတယ်အမောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့အကုသိုလ်မှန်သမျှဟာဒီအတုဋ္ဌိမစင်ကြယ်တဲ့အရာမျိုးသာဖြစ်တယ်မစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတယ်ညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုံမှန်သမျှ ပြောဆိုမှုမှန်သမျှဟာအကောင်းဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဟာကောင်းတဲ့အကျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးအကုသိုလ်တရားတွေကြတော့ဒီမစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေဆိုကုသိုလ်တရားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တုတ်တိစင်ကြယ်တဲ့သဘာဝတရားပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်အနေထားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ၎င်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြံတွေအပြောအဆိုတွေအလောက်ကိုင်းတွေဟာအကုန်အကောင်းတွေကြီးပဲဖြစ်လာတယ်ဒါကိုရည်စူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တိအတုတ်တိပစ္စတံစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမစင်ကြယ်တဲ့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေပစ္စတံလုတ်တဲ့လူရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်လို့လုတ်တဲ့လူနဲ့သာဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်လုတ်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်တယ် နေညောအញ្ញံဝိတော်တွေဘသူကမှဘသူကိုဒီစင်ကြယ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကသာအကုသိုလ်ကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုဟာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖယ်ရှားပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကို အဖယ်ရှားခံရတယ်လို့သုံးနေမရှိဘူးအကုသိုလ်ကသာအဖယ်ရှားခံရတာမို့အကုသိုလ်တရားသည်ပဟာတပ္ပဖယ်ရှားခံရတဲ့တရားကုသိုလ်သည်ဖယ်ရှားတတ်တဲ့ပဟာယကတရားသာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်သက်ဒီလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အညစ်ကြေးဆိုတာဆွဲကတ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဆွဲကတ်လာတဲ့အညစ်ကြေးကိုနော် ဆပ်ပြာတို့ရေစင်တို့နဲ့ဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာအညစ်အကြေးဟာရွေရှားပျောက်ပြက်ပြီးတော့သွားတယ်ထို့တူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲကပ်လာတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားနဲ့ဆေးကြောတန့်စင်ပေးလို့ရလို့ကုသိုလ်ဟာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ပါဟယကတရားမျိုးသာဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်ဟာအညစ်အကြေးနဲ့အလားတရံတူတဲ့ပါဟတ္တပတရားမျိုးသာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာ အရတ္တမဲဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ထိုအရတ္တမဲဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုလုံးဝကင်းစင်သွားအောင်ဖယ်ရှားပစ်တယ်လို့ဒါကအခြေခံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်သူဆိုတဲ့အရာကိုထည့်ပြီးတော့သမုဒိသစ္စာအားဖြင့်ဟောထားတယ်သို့တော့ ပရမတ္ထသစ္စာပိုင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝေရကောဆိုတဲ့ဒီစကားအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမ္မတ္တကံတရားကိုကာရကောပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာနတ္ထိမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်သူမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်သူမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင် ဘသူလှုပ်တာလဲလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားဖြစ်မှုကိုပဲလူတွေကကုသိုလ်လှုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအကုသိုလ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးသို့သော အကုသိုလ်ဖြစ်မှုသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဘုန်းကြီးတို့တွေမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရနိုင်တာအစွဲလန်းတစ်ခုဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ငါမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာမရှိဘူးငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါလှုပ်တာဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါဖြင့်လှုပ်သူမရှိဘူးလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလှုပ်သူဆိုတာဘသူကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ခုနကအကုသိုလ်တွေရဲ့ဖြစ်မှုကိုလှုပ်သူလို့ပြောတာအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာတာဥပမာမယ်ဒီလောဘကြောင့် ကာယကမှုဝစီကမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လှုပ်သူကဘာတူလဲဆိုရင်လောဘပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောဘကလှုပ်တာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဆိုးခြင်းကြောင့်မပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောတယ်မတွေးသင့်တာတွေတွေးတယ်မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်တယ်ဒါဖြင့်လုပ်သူကဘာတူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှာတွေးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒေါသရဲ့ဖြစ်မှုကိုပဲဒေါသထွက်သူလို့ဒီလိုပြောတာထို့တူပဲအမှန်မသိဘူးကိုပဲအမှန်မသိသူလို့ဒီလိုပုံကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုပြောရတာအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုပဲထိုတရားတွေဖြစ်ပေါ်မှုချောင့်အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုပဲလေဒီပြုလုပ်သူလို့လောကလူသားတွေကထင်ကြတာတကယ်တော့ သဘာဝတရားတွေရဲ့စစ်စစ်ဖြစ်မှုသာလင်ဖြစ်တယ်ဒါကိုရည်စူးပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ကြတော့ကာမတ္တကာရကောဏတ္ထိကံတရားကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာမရှိဘူးဝိပါကတ္တသဝေရကောကံတရားရဲ့အကျိုးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟောဘာတွေသာရှိတာတော့ဆိုတုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန်တိသဘာဝတရားတက်တက်တာရှိတယ် အဲ့ဒီတဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်မှုကိုသာလဲအကြောင်းတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုအကြောင်းတရားရဲ့ဖြစ်မှုတက်တဲ့ကိုသာလဲကံတရားကို ပြုလုပ်သူလို့ယူဆတယ်ပြောရတယ်အကျိုးတရား ဖြစ်ပေါ်မှုကိုသာလဲအကျိုးကိုခံစားသူလို့ပြောရတာတကယ်တော့ တုဒ္ဓဓမ္မတဘာဝတရားတက်တက်မြလာဖြစ်ပေါ်ခြင်းပဲလို့ဒီလိုနောက်ဆုံးအဆက်မှာကြတော့အခုလိုမြင်လာရတယ်ဟောတဘာဝတရားဖြစ်မှုသည်တဘာဝတရားအချင်းချင်းဟာအလောဘဆိုတဲ့တဘာဝတရားဖြစ်လာလို့ရှင် လောဘဆိုတဲ့တဘာဝတရားဟာပျောက်ကွယ်သွားမြဲပဲဥပမာမဲ့အလင်းပေါ်လာလို့ရှင် အမှောင်ဟာပျောက်ကွယ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲ အလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်လိုက်တာနဲ့လောဘဆိုတာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့ဒေါသဆိုတာပျောက်ွယ်သွားတယ်အမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မောဟဆိုတာပျောက်ွယ်သွားမြဲပဲဖြစ်တယ်သဘာဝတရားအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေကြတာ ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုသဘာဝတရားတသက်ဖြစ်နေတာကိုဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေကခံရတာလားလို့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တရားခံရတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်တဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာနှမျိုးဟာဒီယုံနာနှစ်ခုထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီ ဒီယုံ nant နှစ်ခုဒီအကုသိုလ်ကံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီယုံ nant နှစ်ခုကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာပဲဥပမာမယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှင်တန်ကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ကြီးဟာတန်ကိုပဲပြန်စားသလိုတန်ကိုပဲပြန်ဖြက်စီးသလိုပဲဖြက်စီးတာအဲ့ဒါကိုတရားဝါတွေကငါခံရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားဆွဲမှတ်နေတာတဘာဝတရားကတဘာဝတရားကိုဖြက်စီးခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးသူ့တဘာဝကသူ့ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငပြောပင်ဟာလဲအတီးတီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အတီးတီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီငပြောပင်ဟာတည်ရတာပဲပေပင်တို့ဆိုတာလဲပေသီးတီးရင်တည်ရတာပဲကျူပင်တို့ဝါပင်တို့ဆိုတာလဲကျူသီးဝါသီးတည်ရင်ရှင်သန်နိုင်စွာမရှိကြဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းတဘာဝကပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲ တရဝါတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတရဝါနဲ့တရဝါလို့ထင်မှတ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လို့ရှိရင်ထိုလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခရောက်တယ်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘဲနဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတွေကြတော့ချမ်းသာဒုက္ခထိုက်တဲ့တဲ့လောက်ရရှိပြီးတော့လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ ဒါကတော့အစစ်မြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတဘာဝတရားတက်တက်မြတာလို့ဒီလိုမြင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမမြင်မဲနဲ့ငါဆိုတာကို တွေ့နေသမျှကာလပတ်လုံးတွေ့တာမှုဆိုတာမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးတွေ့တာမှုကိုမဖယ်ရှားနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးစိုးရိမ်တောကဆိုတာကို မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးစိုးရိမ်တောကမဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင် စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့အေးဒါကြောင့်မို့ဒီကိုလှုပ်တာကိုရတယ်လို့ဆိုတာဟာ သမုဒိသစ္စာပိုင်းကနေပြောကြရတာဖြစ်တယ်သမုဒိသစ္စာပိုင်းကပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဒီကံတရားအယူဆကံတရားရဲ့ဟောပြောချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားနားလည်ထားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာ ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုသာဖြစ်စေအောင်တတိတို့ဝီရိယတို့ဉာဏ်တို့ဆိုတာတွေကိုမွေးမြူပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ကံတရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့ကံတရားတွေဖြစ်မှသာလဲတဏှာဝကလွတ်တဲ့နော်တဏှာဝကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကျပြီးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားအောင် တတိဝီရိယပညာတရားတို့ဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း